Uh, tengok. Uish. Masih meletup-letup lagi ya. Kena jaga-jagalah. Alright, kita proceed. Ha, ah, ASMR. tengah bunyi masak. Hai, saya Sean. Eh. So, hari ni weekend. Tak ada apa yang nak buat. So, saya dah janjikan nak buat satu masakan kompo kan. Kalau anda ada mengikuti video sebelum ni yang Peter selalu cakap ikan keli ni buat kongpo sajalah, ikan itu buat kongpo sajalah. 公布呢条都系煮公布，咩都攞嚟公布啊呢条友。华哥都可以攞嚟公布。 Semua dia nak buat kongpo saja macam dah tak ada style yang lain ah. So apa sebenarnya style kongpo yang itu ah? Itu sebenarnya style masakan orang Cina lah yang dipanggil kongpo. Tapi kalau anda search memang anda boleh dapat lah kongpo ikan ada, kongpo ayam ada, kongpo segala-gala apalah. So hari ni Sean nak masak lah ikan keli yang kita dapat pada hari itulah. Ha. Okey. So ikan keli tadi ya. Mantap. Yang Mr Peter dapat punya di sungai tu yang sekilo lebih tu memang saiz-saiz makan lah tu. Alright, so sekarang saya nak buat preparation Kita nak sembelih ikan dua semua tu Lepas tu kita masak style kompo Pastikan anda follow video ni sampai akhir ya Sean ada uh, sharekan resepi dia lah dan kita review sikit lah apa rasa masakan Sean lah. Sean dah lama tak masak tau. So, pastikan anda support lah. Okay, support. Sekarang boleh tekan subscribe, like, share, komen semua boleh. Kalau anda nak try masakan saya nanti, dah habis video, balik anda try. Okay, sekarang kita pergi masuk dapur. Okay, so walaupun ini bukan rancangan memasak lah. Tetapi ini ramuan yang kita akan gunakan pada hari ini. Ada kitab soya ada cuka hitam, ada oyster sauce, ada gula, ada uh, pepper, white pepper. Ini air tepung gandum. Lepas tu ada air lah. Nah, ikut sukatannya pula, ha, nanti saya minta ah, pembantu saya, ha, pembantu muda saya ah, untuk tolong preparekan dan bagi tahu sukatan-sukatan dia lah untuk resepi kongpo ini. Okay, so sekarang ingredient dia yang pertama uh, soya sauce 15ml Okey, 15 ml lah. Lepas tu gula gula 5 gram. Lepas gula kita letak uh, oyster sauce dah, Oyster sauce dalam 8 ml. Dah lepas oyster sauce, kita masuk saja ini black vinegar lah. Black vinegar. Black vinegar ni 5 ml saja. Okey. Black vinegar kita masukkan white pepper 3 gram 3 gram saja. Ha. Kalau nak pedas-pedas sikit bolehlah masuk banyak sikit Lepas tu kita masukkan air 15 ml Air biasa, air kosong 15 ml Dan last sekali ini cornstarch lah ha. Cornstarch water 60 ml artinya uh, Bancuan air gandum lah Air tepung ke air gandum lah Tak sure lah ha, Ni 60 ml Dah masuk, kita kacau-kacau dia. Ha, kacau-kacau sikit. Kacau-kacau-kacau. Alright, dan lepas tu kita simpan lah. Nanti kita nak masak dia punya sos. Cuka, cuka, vinegar. Masuk sikit. Okay, so ini ikan keli yang saya dah fillet tadi Berusaha, bersusah payah, baru <laughs> siap fillet First time fillet ikan So dah fillet, saya potong macam ni lah Ketul-ketul macam ni Dan sekarang kita nak goreng dia Sebelum goreng, kita kena perap dia dulu lah Perap dia sikit, masukkan garam lah Secukup rasa, tak payah banyak Bergantung pada berapa banyak lah ikan yang anda ada Sebab ni bukan rancangan memasak lah So memang <laughs> tak ada uh, apa kuantiti yang yang sebetulnya masukkan sedikit lada putih lepas tu uh, Sean lah Chinese kan so ini adalah cooking oil ya eh cooking oil pula ini adalah cooking tadi apa cooking cooking uh, cooking wine ha, ni yang saya guna so kalau anda yang non muslim nak try tak payahlah masuk yang ni boleh je sebab ni dia bagi uh, rasa tu lah wangi tu dia naik sikit kalau tak ada skip saja masukkan telur sebiji ha, so kita pecahkan telur yang ni nanti kita nak uh, cicah dengan tepung lepas tu kita goreng okay. ha, lepas tu kita letak tepung lah tepung gandum ke tepung ubi ke tepung apa-apa je lah yang korang boleh ha, bagi dia kering macam ni ha, ini letak nanti kita goreng Okay, so ini uh, daging ikan lah yang sudah letak tepung lah dan sekarang kita nak goreng goreng dia test suhu sikit Okay, dah berbuih-buih tu masih dah ok lah masukkan ikan uh. Sean jarang masak lah so macam ni lah skill walaupun bukan kata tak tahu memasak lah tapi jarang jarang masak uh, tengok Uish. masih meletup-letup lagi ya kena jaga jaga lah. alright kita proceed ha, ASMR dengar bunyi masak dah siap goreng Sekarang kita nak buat ni ya So ingredient di sini ada bawang putih, halia, ini bawang merah Cili ya, cili kering ya Ini ingredient yang mesti kena ada lah Dan ini bawang bawang hijau ni panggil apa so, ah, Untuk cantikan dia sajalah So kita kena tumiskan dia dulu ah. Masukkan sikit minyak Ui, banyak tu Okay, lepas tu kita tumiskan benda-benda ni lah Kita masukkan semua ni Okey, kita tumis dia sehingga uh, naik bau dia lah. Kita garing orang lah kata. Uh, kalau anda suka makan yang pedas sikit, masukkan cili kering tu banyak sikit lah. Saya tak apa-apa boleh tahan beras pedas lah. So, ini saja yang saya mampu lah. Tiga batang saja. Uh, ah, ASMR dengan sikit. Hmm, hmm. Lepas dah naik bau dia, kita masukkan ikan. Okey. Masukkan ikan, ha, kita jauh. Ha, lepas tu kita masukkan sos kita yang dah prepare tadi kan. Ha. Masukkan sos sebab dia dalam tu dia ada apa, gandum, air gandum. Air kanji. Air kanji. So dia dah mula pekat lah. Dah mula pekat kita masukkan ini bawang sikit bagi color dia cantik okey kita kacau dulu sikit oh nak nampak cantik kan hmm kita sedap dia dan last kita masukkan gajus eh. gajus yang dah siap panggang lah so ini untuk cantikkan dia lagi biasanya kalau kumpau ataupun kompo lah yang tradisional memang dia ada masukkan inilah sebagai dia punya uh, makanan sampingan dalam ni. Okey, kita buka kita letak. Alright, so kita masukkan satu pack lah. Ni pun makan lah. Banyak-banyak pun dah tu sedap kan. Alright. Kita kacau-kacau-kacau. Ha, dah siap lah. Kompo. Kompo masak ikan keli. okay guys, okay guys. So ini ya kung po style kung po lah uh, untuk ikan keli. Alright, so dah bersusah payah masak. So sekarang kita nak try rasa dia macam mana ya. Alright, ha, ini ikan keli ya. Tengok, ha. wow bau memang best. So sekarang ha, fans sedap oh. Jom kita makan lah Saya try rasa dia Ini first time ah Sean masak uh, style kung po yang ni So consider okay lah Video memang best Kita try rasa dia Wow rangup lah Di ruang Wow Hmm Sedap eh Dia punya Kulit tu lah Crunchy saja Kalau anda boleh dengar rasa dia pun sedap so ini kalau anda ada lah ikan keli ke ikan apa-apa ke ataupun nak masak ayam pun boleh semua boleh Tung Po ni memang masakan style Chinese nak Cina so kalau anda nak try bolehlah anda try masak dan komen lah di bawah macam mana rasa dia bagi saya memang hmm sedap punya ok kita jumpa lagi pada video akan datang kalau ada peluang kita share lagi cara masakan Cina yang lain mantap. Right, kita jumpa lagi pada video yang datang. Itu saja untuk kali ini. Bye bye.